हेलो आप सब ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग सब पानी भरने के लिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी आपको दिखेगी देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को ऐसे करके पानी भरना पड़ता है ठीक है उसके बाद जाके देखिए इतनी कीचड़ में लोग पानी भर रहे हैं कितनी ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे इस कीचड़ के अंदर लोग कितने मर मर के पानी भरेंगे गाड़ी इतनी तेज़ी से आगे निकलती है लोगों को लाइन लगानी पड़ती है कि जल्दी से भरे पानी ये देख सकते हैं कैसे कीचड़ में लोग पानी भर रहे हैं सबके पैर गंदे हो रखे हैं इस पर पता नहीं सरकार क्या कर रही है इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालेगी कब निकालेगी आप देख सकते हैं इतने पानी भरने के लिए ऐसे ऐसे करके लोगों को करना पड़ रहा है सरकार को कुछ ना कुछ तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और वो भी पानी गाड़ी हफ्ते में दो से तीन दिन आती है वो भी कभी लेट कभी जल्दी इसका कोई टाइम सही से पता नहीं लोग देखो कैसे मुक्ति कर रहे हैं आप सब देख सकते हैं तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे अरविंद केजरीवाल सर और जो भी इसमें हैं मोदी सर और मोदी सर मोदी जी जो भी हैं सब के सब अपना साथ दें कुछ ना कुछ इसके लिए सॉल्यूशन निकालें आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से लोग पानी भरते हैं कितने ऐसे हो रहे हैं ठीक है और यहाँ पे ये चीज़ें भी चलती हैं जिस जो पानी भरवा रहे हैं मकान वाले किन वो अपने बिल्डिंग वालों को पहले भरवाते हैं उसके बाद जाकर के दूसरों को भरवाते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा सभी और इसको आगे तक पहुँचाइए कि सबको मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके यहाँ के लोग ये बस मेरी यहाँ की बात नहीं है कूड़ा तो आप देख ही सकते हैं हर जगह फैला रहता है ये न्यू अशोक नगर की वीडियो है ठीक है न्यू अशोक नगर में राधा आटा चक्की के पास तो आप देखिए इससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप लोग निकालेंगे मुझे पक्का उम्मीद है और पानी का भी इन्होंने बना रखा है एक बार से ज़्यादा नहीं भरने देंगे ये पता नहीं कौन सा नया रूल है इन लोगों का अब किसी के घर में दो बार भरना पड़े किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं तो दो बार भरना पड़ जाता है तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आप देखिए कैसे पहली बात तो रोड तो बनी नहीं रखे रोड की तो यहाँ बात ही छोड़ दो न्यू अशोकनगर जैसे इलाके दिल्ली में रोड नहीं बन रहे हैं वैसे मैं जानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत काम किया इन्होंने लेकिन बात यही है ठीक है आप लोग देखिए प्लीज़ सर उस सॉल्यूशन निकालिए धन्यवाद सब सभी के सभी आप लोग इधर कुछ सॉल्यूशन निकालिएगा ठीक है